хватило? Да, Саша. Хороший парень, ну, ну гуманітарку, він він нічого плану не робив. Да. Забрали машину. Прибіг, уже ви витікали, вони забрали останню Зразу нього. відсиняв. Заскочила, аж у І, і вісі. ще зять робить подполковник української армії. Ну, Ну, це, бачите, це ж росіяни забрали. це росіяни, да, це да, росіяни, хлопці, це не ваші, зразу кажу. А ось парень умер, пареньок, ото оце де столова це була, ну, де магазин оце. Парень умер, Саша. А такий парень класний. Прийшли, жінка залишилася. Забрали машину дорогу, 510 стоїть. А він він щось син зробив, щоб вона не завозила. Так вони її на буксирі потягли. А, так, да, да, це Далі. у Саші плахоті. У плахоті, Саш. Ну вони хлопці, хто там уже стріляв, <laughs> не будемо розбиратися. Ну, видать, туди цілили. На другий день вибралися всі з того дому. А машина була хороша, він їм воно щось зробив син, що її ну, не завезли. Що вони її підчепили і потягли. Ну, її зараз обнаружили, знаєте, де? у Вовка Марченка. Ну, колеса зняті, все розібрано, нема ніде іншого. А джип і ну я не знаю. Ну, А хороша. Володя, Володя Марченко, отакий парень. Так, за нього, Клас, ви знаєте, пацан. за нього піднялися все село. Його не тронули, там же, орендував бачите, брав Сашка спалили. А цього не тронули брата. Тому що ну, він наш тільки хороший парень і до людей, А і розчитувався за землю гарно все. Ніяких тих ніколи, щоб він там обдурив чи нагрубив. Хороша людина. Ну, в нього й не тронуло. А оце ж останнє время там бабахнуло, там казали, і погиб солдат, чи два даже. Казали, насіння аж під самий потолок. Видать, ну, не брали нічого. Да. Ну, воно горіло, що Воно кажуть, горіло і горіло, горіло, так. Да. Ну то хлопець, я не знаю, від Бога, мабуть. І такий сідає невеселенький, і улибнеться. А що ж він вернувся зараз? Так, він вернув, вони приїжджали обидва, і Сашко, і Вовка. Вони ж видно, А, вони приїжджали були. вони. Приїжджали, приїжджали, тут були. І Казали, вовку бачили на блокпосту в Харкові з бородою. Тут я не бачила, з чим він з бородою, а так приїхали вони тож. Ну, у Сашка, бачите, спалили. Там щось понаходили, не знаю, що вони там понаходили. А що це собака як ваша наче? Бо ну, ми його кормимо. А, а то ж я бачу, що він за вами. А там Так перейняв давав хлопці, молоко, кисле отам, туди ніхто не поткнеться. Там насипано стільки, що зразу ж підірветься, а зараз у траві, що ти побачиш? Нічого ну, не тут вулиця йде ось сюди, так? Ні, ні, ні, Да, нема. Це тут, знаєте що, ГРП, і там дорожка була, люди переходили на Як вони не попали ось ГРП, ось ГРП ось куча. Ні, там може не Газ, саме газ, підірветься. газ. Та це ну, взагалі. Остався ще без І нього. газу немає так. А тоді взагалі Ну так, а газ зробили чи ні? Ну, тоді Ні, зробили, нема ні да. Ні, ні. а сьогодні казали, мали зробити. Та варимо жрати на Ні, десь на ту сторону, на тій стороні казали, що вроді є вже. Та ви що, ну хоча б Вроді є газ, світ. газ. Ні, Газ, газ, Газ. Є. Та може зроблять, а не ти вийшов, брати. Жрати варимо. Та й холода ж ідуть. Сажі як чорти. Дров ну, нема. Вроді казали, що на тій стороні вже чи- чимало сьогодні А ви, хлопці, відкіль скажіть, якщо не секрет, З Кіровоградської області. з Кіровоградської області, так? Ну я бачу, ви вже таке більш-менш вже в возрасті. 50 років. 50, років? а це молодий парень. Хоча я ж кажу, оце туман. І це все зробилося, коли підірвалося, все. Ну, може, мого сина теж. Я сина похоронив ось три роки, бо 25 октября. 53 роки. Да. Один був син і нема. Остались з бабою. Мені 84-й, я їй 82-й. Топаємось ногами. Та не дай Боже, вже хлопці хоч би воно вже Готовиться закончилося. треба Хоч би воно, хоч би який-небудь прогноз є, буде воно конець чи ні? Там нема Надіємося. Прогнозу нема, так? Ну, да. Навіть вже, знаєте, слухай, слухай. Оце, не дай Боже, ще тут як підійдеться. Утю, утю, утю, утю, утю. Давайте. А він туди, туди біжить. Та біжить. А ну, господи. О, там вони лежать. А він важкенький, кажуть, 5 кілограм їсть. Е, Та не дай Боже, що він. Так що ото така хлопчина життя була так, щоб вони, знаєте, там, ну оце там якось парня забрали. Він чи був у розвідці, там, як служив, ну, в АТО десь там. І його це забрали, хтось, хто його там, чи заложив, чи Бог його знає ну, відкрили холодильник і м'ясо повикидали собакам, усе. А, з холодильника, ага. і все, його ми не знаємо, чи його розстріляли, чи його відправили, може, туди десь далі. Його на балаклею забрали. Ну він випивав здорово. І такий в водці був, ну, ну Там в машина ж була. Машину він чи, чи пригнав, ну щось таке. машину. Вони не наші, вони він приїхали не тут. Дочка його вийшла сюди заміж. Ну, вони виїхали, зараз вона чи рожати должна Були, були по-моєму, чеченці тут? Пагони, пагони були і ленточки. Та й у цій же погони. тільки в них же сині ленти. Перві, перві як зайшли. Коли магазини то відкрили. Ну, а, ну, ми не знаємо, ми туди не ходили, ніде нічого туди не ходили. Ну, правда, людям вони, правда, продавали багато з магазина продуктів. Ну, да, насчет цього е, не, не дали з голоду вмерти. Нема ніде нічого. Грошей нема ні пенсії, ніде нічого. Сім місяців ми це не отримали. Ніде нічого А що ж немає. дали вже пенсію? чи Та вроді завтра обіцяють два дні давати. назад, Як би тебе давати? не так. Слава Богу. Ну я це посчитала, Поможе, ну, пенсіонерів не дуже так і багато. У мене на карточку та йде, а жінка не отримала. Полгода. Ну а на карточку приходило. На карточку, На так. Да. карточку йде. Я А їздив. Ольга Івановна де, виходить? Теж на карточці? Тут. Тут? А, так завтра хай йде на А я 11. а Ніна прийшла, сказала. Да, Ніна Ніна Гусарева? предупредила. Ну, я поняла.